Hai, welcome back to Roges Family Channel. Atau uh, apa ya uh, Jadi nah, hari ini kita eh, mau mudik ke aduh sorry goyang ya hari ini kita mau mudik ke Bandung sekarang tuh jam eh, dua tiga. kita baru mau keluarga sini yang nyetir abah mana halo abah oh iya kalian jangan lupa like dan subscribe jangan lupa komen terus kalian boleh komentarin untuk selanjutnya kalian pengen um, kita bikin channel tentang apa nah ini mau masuk ke jalan bareng emak perkiraan sih kita bakal nyampe sekitar 4 sampai 5 jam kalau deket rumah abah nanti akan ada exit tol Bocimi uh, udah ada beko-bekonya gitu oke okay, guys karena jalanannya cukup um, lancar jadi kayaknya kita balik lagi kalau misalnya kita pas turun ya dadah jangan lupa like dan subscribe ya nanti balik lagi tenang saja guys jadi tuh kita sekarang lagi ada di jalur lingkar selatan gitu dan kalian bisa lihat macet banget dari lampu merah tuh ini tuh kayak lebih deh kalau misalnya uh, satu kilo terjauhnya jauhnya nggak terlima lebih kayaknya lebih ya kalau misalnya satu kilometer dari pas tadi aku berangkat eh berangkat pulang kerja pun emang udah macet dan sekarang itu jam 5.40 tuh oh, masih aja macet dan yang sebel banget yang disayangkan mereka tuh kayak maksa-maksa gitu buat maju ke tengah sebenarnya kan kalau bisa di TV malah bikin uh, situasinya makin runyam dan makin macet sih uh, nanti sih jalur lingkar selatan ini akan ada dua jalur gitu Balik ke Nato ke Merana ada dua jalur gitu